grabación, más de dos días de grabación, tres días de rodaje, eh, en diferentes lugares, como viste, una, una hacienda muy antigua que se llama Papari, fue la primera hacienda de caña eh, y también fue la primera hacienda bananera, técnicamente ya zona bananera de Santa Marta. Muy antigua, es una casa gemela, hermana de eh, la quinta de San Pedro de Hoy, una, hoy siembran orgánico, el guineo para ser el calle más increíble. Este, ¿Qué te digo? Unos días antes estuve eh, revisando el paso de la aguja, porque mi idea era que el velero cruzara el paso de la aguja eh, y eh, con ellos ahí, como lo ves en, la, como lo en, la, en el video, que van montados en el velero, están cruzando uno de los lugares más difíciles y que durante algunos días del año se calma, pero realmente es, un punto eh, donde se cruzan muchas corrientes. Entonces yo estuve unos días antes revisando, viendo cómo estaban los vientos y todo, porque soñaba con ver, con, hacer una toma de ellos cruzando la aguja y elevar como un dron, ¿no? Para, para verlo. Y claro, cuando yo estaba, el mar era una piscina, era una piscina, y yo dije, vamos, vamos a contar con suerte vamos a contar con suerte, pero dos días después cuando empezamos a rodar aprendieron prendieron el motor de la vaina un poquito y entonces el cruce de ellos por la aguja eh, fue así para, para, creo que no sé si para limpio o para más. Uno de ellos fue, fue, más difícil <laughs> para ellos porque además se puso, eh, se puso peludo. <laughs> y bueno, nada, es este, que más historias, nada, la comida del pescado de la Sierra Frita con los patacones, ahí en, en, en Vallaconcha. Eh, y nada, compartir con Lucy de una manera diferente, poder estar con ella de grabación, de filmar con ella, trepar cerro con ella, de pegar un bañito de mar ahí en Concha. sí, me da mucha felicidad volver a Santa Marta, poder mostrarla, mostrarla y, eh, disfrutarla. Y, sorprender a los montaneros que estaban locos con Santa Marta, me dice que ir Santa Marta. Así que eso, eso, eso eh, es lo que hay que, producir. Y, bueno, nada, este, eh, contento, estoy contento de poder estar allí y saber que esto empieza a moverse, eh, todavía estamos con todos los requerimientos que se necesitan y que nos pide la, eh, alcaldía y, por todo lo que está pasando, pero es una felicidad poder... Estoy, estoy meses atrás trabajando, estoy estudiando teatro aquí eh, y estoy preparando y grabando música y bajo aquí y, trabajo y arreglo el lugar para poder abrirlo otra vez y que se sienta que, que no ha pasado el tiempo, y, hay una alegría tan especial de, siempre tener como, haber tenido como la esperanza de que, podíamos, volver a pasar todas las cosas que han pasado. aquí Sí, que nos pasó lo que nos pasó, que se cerró y, no había posibilidades, mi hermano estuvo tratando de, de hacer sus sus, ¿cómo se dice? Llevar comida a domicilio. Todo el mundo trató de inventarse en el momento y llegó un punto donde no, fue posible. Entonces ya fue muy difícil. Él, no quiso continuar con esta dimensión del negocio y bueno, al principio era un poco, como que decíamos, ¿será que vamos a poder ah, rescatarlo y hacerlo solo? pensaba yo que fue un tiempo difícil porque no, lo vi posible tan pronto, ¿me entiendes? <laughs> Hasta hace poco empezamos a ver como la luz de, túnel y, de poder venir arreglado y de prepararlo y de poner a andar todo, es muy grande. lo, único que no, lo único no se detuvo en todo este tiempo fueron los estudios que están en el quinto piso, que bueno, que había que producir música y además era como una aventura, venir aquí solo en esos días, era salir a la calle, era algo tenebroso. Venir a este lugar solo, con Andy, el ingeniero, asomarse uno por acá, ¿sabes? Era bastante complicado. Entonces, nada, yo creo que se lo debo a todo el equipo, a todo el equipo, a Clau, a, todos, a todos, a todos que han puesto un granito de arena eh, para poder volver empezar a armar la familia otra vez. Eh, pero nada, felices porque cada vez sentimos que cada vez más va a ser toda la enseñanza. Tú tienes razón con eso. Los besos no tiene lo que emborracharse, entonces pasé cariñoso y dar besos y pasar rico, no. Hay que pasar rico por borrachos y por borrachos. <laughs> digo, es verdad, ese mensaje es divino porque yo creo que no, hay, no hay horarios, no hay, no hay días especiales, todos los días son especiales, cada segundo es especial, cada minuto es especial, cada semana es especial para los besos. Los besos son los que creo que nos pueden salvar, así que me fascina que Mao y que Vicky hayan traído con Elena la historia, esta historia, Y, creo que sí, muy valioso esa, hay de la Yo creo que llegamos en un momento porque Lin Manuel, el productor, el musical de la serie, que es el famoso director de Broadway, que ha sido como uno de los pilares para el renacer de Broadway por, por, lo que ha hecho él de atraer el nuevo público al teatro neoyorquino. Eh, por supuesto, él estuvo en Colombia estuvo recorriendo Bogotá, eh, estuvo en altiplano, estuvo en Villa de Leyva, luego lo llevaron como a diferentes regiones de Colombia, estuvo viajando para imaginarse este, este, este, estos dibujos animados y se y, por lo que yo pude ver eh, hubo discos que lo enamoraron que fueron como compañía en ese viaje uno de esos fue eh, La Tierra del Olvido, donde está otro fue Déjame Entrar, un productor de Disney que se enamoró de Déjame Entrar y entonces, claro, cuando ellos empezaron a hacer la música, nos buscaron como asesores, también hay otro, otro un equipo de amigos países productores que también trabajaron dentro del proyecto, asesorándolo a él un poco para... Pero él tenía esa pasión por lo colombiano y no había canciones que le gustaban, ni para interna, eso me encantaba. Eh, eh, pero necesitaban que, tú sabes, que colocáramos las cosas que sonaran muy colombianas, ¿no? que sonaran llenas que no, que no pasara a veces como pasaba en otras cosas que era parecido, pero no, Entonces siempre estuvimos ahí. Él quería que el tema principal. Eh, porque le gustaba dejar entrar, le gustaba Maite, le gustaba todo eso, y sentían que el colombiano vibraba con eso, que eso podría ser muy representativo de nosotros, de todos. Eh, y nada, eso fue emocionante.